神殿 Ugh! エマ殿あれは一体何なのです落ち水そう呼ばれていますあれがアシナの秘策だというのですかはい飲んだものは生中には死なぬいえ死ねぬようになりますそして落ち水もまたその源は流飲にあるというのだなはいエマ殿 私には留飲が尊いものだととても思えぬ おじい様のご様子はどうだ一心様は命を保っておられるのが不思議なほどですそうかみこよもう一度言う 不死のちぎりを俺と結べできませぬ源一郎殿たとえひとたび破れるとも命を落とし主を必ず取り戻すそれが我が忍びなれば お迎えに参上いたしました今しばらくお待ちくだされなるほどな貴様を殺しきらぬ限り留飲を我が手にはできぬよ 巫女の忍びを惜しいな主を変えるつもりはないかざれ言ザレれ言だとこのアシナを守るためならば あなたが勝ったのですねお主争うつもりはありません巫女の忍びを源一郎殿もしや落ち水をしなは この国は俺の全てだそのためなら俺は人間をやめよう死人帰りか ようやく主の命を果たすことができました礼を言いますお主は一体誰に仕えているアシナ一心 <laughs> 私は一心様に仕えるクスシです何故助けを命じられたのだ一心様は流因の力を望んではおられません 故に九郎様を芦名より逃がそうとしたはい井戸底へのみあれもお主かその通りですただ私の任はこれまであなたにはまず会うべきお方がいるはずです九郎様は開花に 誕生いたしました我が主うむよく来てくれた参りましょうアシナを脱さねばなりませぬ狼よ我が血は流飲は人を死なぬようにするそなたもそうだなはい私はそなたを救いたかった時を戻せたとてきっと同じことをするだろうだがな 死なぬというのはよどみを生む不死のちぎりも落ち水も流害も皆そうだ人の人としての生き方を歪めてしまう私は流因の不死が生むよどみの連鎖を断ち切りたい狼よそれを手伝ってはくれぬか できませぬ巫女様をお守りすることそれが我が父より課せられし掟なればそなたは私を救うため幾度死にそして蘇ってくれた二度か三度かあるいは数えきれぬほどなのか巫女様をお守りするためならば幾度でも そなたを不死の永劫の任に縛りたくはないのだ狼よ共に不死立ちをなしてくれジオイありがとう狼よ不死立ちについてだが根拠のない話ではないのだ狼よこれを。 このシ名の城に残されていた古い記録だ戦況の神なる竜の涙ああその竜の涙というものがあればおそらく我が竜院を断つことができるしかし戦況とは一体うん狼よそこにある香炉を見てくれ とあるお方がお持ちだったものだこの香炉かつてこの芦名の城には私とは別の流院の巫女が暮らされていたと聞く巫女の名はタケル様この香炉はその方にゆかりのものだそのお方は今は 亡くなられて久しいようだ源の後期まといて戦況へ帰るそう言い残されたとかつまり源の後期それが戦況に行き着く鍵ということおそらくは狼よまずはそれを解き明かそうして いかにして調べるかこの城にはタケル様が残された書物がある戦況に帰る術を求め集められたものだろう私はそちらを探ってみよう戦況への生き方のみでなく不死立ちそれ自体についても探ってはおおならば一心様だなあのお方ならば 何かご存知やもしれぬ狼こちらじゃ一心様はこの天守の外離れの櫓で静養されておいでだただ その離れは閉ざされている少しお加減がな入る術は屋根上に豊タの衆が通う道がある忍びが使う道だがそなたならばたどれるのではないか豊タの衆は目印にのろしを使うとかああ豊かののろしをたどれば一心様の離れまで行けるだろう こちらの開き窓から屋根上に出られるぞ。 巫女様の命にておう伺いたいことがその前に先じゃはあ褒美に取っとけ落ち水に見入られた我が孫源一郎よくあれを止めてくれた礼を言うぞ我が父の掟に従ったまで 忍びの掟かなるほどお主フクロウのせがれかあの国取り戦で拾われたわらしよな巡ってここに至るか <laughs> 人の絵にしてはつくづく面白いそうは思わぬかのう赤色よ あなたはしてそのお主が何を知りたい巫女様の目指す不死立ちその鍵となるものを不思議り不思議りならばあるいは鍵となるやもしれぬ不思議り 尋常なすべでは死なぬ者すら殺す。それゆえにな。死なぬ者とは虫つきとか言ったかのわしも見たことはないが。真の像を貫こうが、首を落とそうが死なぬというぞ。 <laughs> まことであれば恐るべきことよな。 そういった化け物すら殺すそれが不思議りよ不思議りはいつこに仙法寺にあると聞くただ不思議りは抜けぬというぞ抜けぬとはただそう伝わっておるのよ だが今やあの寺は門を閉ざしておる生草どもめお山にこもり何をしておるかは知らぬがまともな道などつながっておらぬのよたどり着く手立てはアシナの城の外れにあるステロその奥の水路を抜ければ行き着くじゃろう お主わしのやった酒をわしに飲めというのか <laughs> 気に入ったもらおう、 <laughs> やはりこれじゃ時にお主源一郎はどうじゃったどうと 刃を交えたのじゃろうただ強かったそして異様な技をほう巴の雷とは一体 <laughs> それはのう源一郎の死の技じゃなかなかに面白かったであろう死とは巴 あれほどの使い手はそうはおらぬ。まるで舞のようにあの女は戦う。あやつの瞳を覗いておると、皆そこに引き込まれるような心地がしたものよ。 <laughs> 見惚れて切られそうになるなど、この一心長く生きたが、 あのひとたびのみじゃ。不思議は千宝寺にあると聞く。ただ不思議はぬせあそ行くか赤炉不死立ちそれもまた戦よそして戦では 関わる者の願いやら企てやらが渦を巻きおる迷えばその渦に飲まれ戦に敗れる <laughs> そうじゃ肝に銘じておくがいい赤炉よ迷えば敗れるぞ。